und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man ein, ein Programm erstellt, das, das bei zum Beispiel Word Dokumenten immer abspeichert, in regelmäßigen Abständen. Also zuerst ein neues Projekt, das nennen wir Jetzt zwei Buttons. So. Sentinelier. Start. Und das andere. So. Jetzt noch ein Timer. Der setzen wir auf, sagen wir mal 10.000. Das heißt jede 10 Sekunden. Okay, zuerst auf den Timer klicken. Und da schreiben wir herein send keys sind, Klammer auf, rauf, dann das Zeichen hier, S, und so, das, das äh, gibt jetzt heraus Ctrl S, das ist meistens die Speicher, Taste. Dann hier Start Timer 1 Punkt Start Tier Timer 1 Punkt Stopp Stopp. So, das war's.